Aşıq Ələsgər Dağlar Bahar fəsli, yaz ayları gələndə Süsənli, sümbüllü, lalalı dağlar Yoxsulu, ərbabı, şahı, gədanı Tutmaz bir-birindən aralı dağlar Xəstə üçün təpəsində qar olur Min cür çiçək açır, laləzar olur Çeşməsindən abi həyat car olur, Dağdır möhnəti məlalı dağlar. Yazın bir ayıdır çox yaxşı çağım, Kəsilməz çeşməndən gözəl yığnağım, Axtarma motalın, yağın, qaymağın, Zəmbur çiçəyindən balalı dağlar. Yayın əvvəlində dönürsən xana, Son ayda bənzərsən yetkin bostana, Payızın zəhməri qoyur virana, dağdır üstündən cəlalı dağlar. Gahdan çiskin tökər, gah duman eylər. Gah gəlib gedəni peşiman eylər. Gahdan qeyzə gələr, nahaq qan eylər. Dinşəməz haramı, halalı dağlar. Ağ ah, xələt bürünər, zər nişan geyməz. Heç kəsi dindirib keyfinə dəyməz. Sərdara söz deməz, şaha baş əyməz, qüdrətdən səngərli, qalalı dağlar. Köçər illər düşər səndən aralı, firqətindən gül nərgizin saralı, Ələskər Məcnun tək yardan yaralı, Gəzər səndə dərdli, nalalı dağlar. Müzik